Kung wala ka na. Kahit nabihin ng tanga ka at mainitan ang ulo lagi, ayaw pa rin kita mawala. Kahit na maraming may gusto, pero ako... Ano ba pinagsasabi mo? At bakit may paiyak-iyak ka pa? Bakit ang wala? Daming si... Aray ko, sakit ng tiyan ko. ang itsura mo ngayon ay talaga namang... ay, spectacular! Ano ano wala pusa! Sakit na na! Kasalanan namin! Kasalanan namin! Kaya naman bahala. Pagaling natin. Halika, nasunod na. Sige, iwan na namin kayo. Bahala na kayo dyan, ha? Ah. <laughs> Lay, Bilang ng suntok, bilang ng sipa, kasulat lahat. Para talaga siyang bata. Magaling siyang makaalala ng kasalanan ng ibang tao. Teka, ano to? Shaoshen, akong bahala sa kanya. Yun lang. Kung ganun, eh. tayo na. Oy, ba't ang tahimik mo? bang ugali yan? Ano bang akala mo? Bakit ba kailangan ko pang ilagay pa sa alanganin ng buhay ko? Para sa walang utang na loob na virgin tulad mo. Tumigil ka nga. Virgin ka rin naman. Ano ba? Tama na. Lagi na ikipagtalo sa akin. Hindi ka ba marunong mag-alaga ng pasyente? Kasi kasi? Kasi nagkaroon ako ng masamang panaginip. Na naginip akong wala ka na. Takot na takot ako talaga. Iniisip ko tuloy kung patay ka na ba talaga o hindi. Iniisip kong pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa'yo, hindi ka na darating. Wala ka pa rin isip Dumating ka pa rin para iligtas ako sa kanila. Kaya ngayon, tingnan mo tuloy. Nagulpi ka lang nila. Masama ang lagay mo. Tapos niloloko mo ako. Akala ko talaga patay ka na. Patawarin mo na ako. Huwag mo na ang mga mata mo. Ang pangit-pangit mo na. Nakalimutan mo na ba sinabi ko sa'yo dati? Kahit pumunta ka sa impyerno, Susundan pa rin kita. Tama na ang usual resistance. Hmm? Ano ka ba?